DJ. you can get some. Lencang kanan, Oh, lencang kanan ada sini depan. Nah, lencang depan, Ayo, lencang depan, gerak. kakak. Di tampa